Te take maunga ko Ikorangi. I tētahi awatea uaua kua manako a Moana rāua ko Makimaki i te ano mōne tai, kua ārāwī rāua ki runga i te take maunga ko Ikorangi. Ko ōu ia whakamoana. Kāre he tangata i kite mai ana i a koe i te arongai anga, kua pao atu a Makemake, E anu au, e oro mai rā i nā moana ai. I love you. Āe.